ዛሬ የምንመለከተው control system lecture two ን ይሆናል። lecture two ላይ የምናያቸው content ኦቻችን ምንድን ናቸው? አንደኛ introduction አለ። introduction to mathematical modeling mathematical modeling ምንድን ነው የምንለው እናያለን ማለት ነው። then mathematical modeling of mechanical system። ስለዚህ real real ያለን physically ያለን mechanical control system ን እንዴት ነው ማቲማቲካሊ ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው። then modeling of electrical system። ስለዚህ እዚህ ጋ real የሆነ electrical system ን እንዴት በማቲማቲካሊ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን የሚለው እንመለከታለን። አፍተር ዛት ናዊዴይ pure የሆነ mechanical system እና pure የሆነ electrical system እየቀረ ነው ያለው ምንድነው? combination of two ነው እና ሁለቱን combine ስናደርግ better የሆነ result አለ ማለት ስለዚህ ያ ደግሞ የምንለዋለን electromechanical system እንለዋለን ማለት ነው እና modeling of electromechanical system ን እናያለን then finally ደግሞ what we call analogous system analogous system የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው እሺ mathematical modeling ምንድን ነው ብሎ ይጀምራል ማለት ነው በጥያቄ ነው የምንጀምረው Mm. is a set of mathematical equations describing the dynamic behavior of the system ስለዚህ የአንድን control system behavior ኡን dynamic behavior ኡን in sense dynamic behavior ማለት ምንድን ነው? dynamic ምንድን ነው? dynamic የምንለው change ሲኖር ነው። static ደግሞ ምንድን ነው? constant የሆነ ነገር ስለዚህ dynamic behavior ኡን ስንል የሆነ በ time depend ሆኖ change የሚሆነውን የዛ control system mathematically express ማድረግ መቻል mathematical equation ለዛ system ማውጣት መቻል ነው mathematical modeling የምንለው ማለት ነው ለ control system። እና ዳይናሚክ ቢሄቪር ኢዝ ታይም ዲፔንደንት ቼንጅስ in state of system። ስለዚህ timely depend ሆኖ change የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው በዛ control system state ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ዳይናሚክ ቢሄቨር የሚለው አለ then ደግሞ ምናል ስቴት ኦፍ ሲስተም አለ። ስቴት ኦፍ ሲስተም ምንድን ነው? state is defined as the properties in the system ዊች ቼንጅስ ዊዝ ታይም ሰች አስ ስፒድ፣ ቴምፕሬቸር፣ ፖዚሽን ኤንድ አዘርስ። ስለዚህ state የምንለው ነገር ምንድን ነው? based on time ወይም በ time base አድርጎ change የሚሆኑ ነገር ማለት ነው። በዛ control system change የሚሆነውን ያን ነገር state እንለዋለን። ለምሳሌ ሞተር control እያደረግን ከሆነ የዛ ሞተር ለምሳሌ speed ኡን control የምናደረግ ከሆነ speed ኡ በተለያየ ቦታ vary የሚያደረግ ከሆነ ያ state ኡ change ያደርጋል ማለት ነው። ያ state ኡ ምንድነው? speed ኣችን ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፖዚሽኑ ስቴታችን ቴታችንም በታይም ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ፖዚሽኑ ቼንጅ እያደረገ ነው። control temperature control system ከሆነ ደግሞ temperature ኡ change ሲያደርግ ያ ነገር state ኡ ነው ማለት ነው የ system ኡ የዛ ኮንትሮል ሲስተም ስቴቱ ነው ማለት ነው then mathematical modeling can also be defined as a representation of the behavior of real or physical system or phenomena by mathematical equations ስለዚህ ሪል የሆነውን ፊዚካል ሲስተም ኦር ፊኖሚናውን ሪል ያለውን ኮንትሮል ሲስተም በማቴማቲካሊ ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል ነው እና እዚህ ጋር ምንድን ነው ለምን አስፈለገ? mathematical equation በ mathematical equation express ማድረግ አንድ control system ን ለምን አስፈለገ ሊባል ይችላል። የሚያስፈልግበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንድ control system በ next lecture ኦች የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ። አሁን ማነሳቸው word ኦች በአንድ control system ውስጥ stability የሚባል ነገር አለ። stable ነው ወይስ አይደለም ያ control system next ደግሞ ያ control system controllable ነው ኦር ናት ኮንትሮላብል የሚለውን እናያለን። controllability test የሚባል ነገር አለ። then ደግሞ observable ነው ወይስ አይደለም observability test የምንለው ነገር አለ። ለምሳሌ ከ stability ው ስንወስድ ያ control system stable ነው or አይደለም ለማለት ምኑን አይተን ማወቅ እንችላለን? pole of pole pole of that system ኡን የ system ኡን mathematical expression express ካደረግን በኋላ pole ኡን በማየት pole ኡ negative positive ሲሆን stable ነው or አይደለም የሚለው መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ pole ኡን ለማወቅ pole ኡ negative ነው positive ነው የሚለውን ለማወቅ መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? mathematical model ያስፈልገናል። pole ኡን determine ለማድረግ የሚያስፈልገን mathematical modeling በዚሁ አጋጣሚ የምንለው ምንድን ነው? transfer function የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ transfer function ያስፈልገናል። ስለዚህ እነዚህን አሁን እንኳን በተነሱት ነገሮች ላይ ስቴቢሊቲ፣ ኮንትሮላሪቲ፣ ኦብዘርቫቢሊቲ ለማወቅ ምን ያስፈልገናል? mathematical model ኡ uh, ያስፈልገናል ማለት ነው። የዛ real physical control system ኡ ማለት ነው። ስለዚህ mathematical modeling ኡን ማግኘታችን ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ያ system control ይደረጋል አይደረግም የሚለውን ራሱ የምንወስነው ከየት ተነስተን ነው? ማቴማቲካል ሞዴሉን በማየት ነው ማለት ነው። ማቴማቲካል ሞዴሊንጉን በማውጣት ወይም በመስራት ነው ማለት ነው። There are three mathematical models in control system. The first one is what we call differential equation model የምንለው ነው ማለት ነው። is a model in which our control system is described in the form of differential equations ስለዚህ ያለንን ኮንትሮል ሲስተም በዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ፎርም መግለጽ ስንችል ያ ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ስንል ምንድን ነው በጭንቅላታችን የሚመጣው በአእምሯችን የሚመጣው ዲፍረንሺዬሽን፣ ዴሪቫቲቭ፣ ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ ዴሪቫቲቭ የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ applied course ኦች ላይ የተማሯቸው concept ኦች ይመጣሉ ማለት ነው እና የዛን control system ወይም እዛ control system ላይ ያሉ ነገሮችን በዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም ስንገልጸው ያ ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል እንላለን። አሁን ለምሳሌ በ control system ውስጥ የሆነ component ላይ inductor ቢኖር inductor inductor ምን አለው? inductance አለው። coil ስላለው የዛ coil inductance ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ voltage for inductor voltage calculate የሚደረገው እንዴት ነው? ቮልቴጅ ቪ ኢኳልስ ቱ L ታይምስ ኢንዳክታንስ ታይምስ ዲአይ ባይ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። inductance ሲባዛ በ first derivative of the current። ስለዚህ አሁን di by dt ስንል በ differential equation form ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ያም ምን first order differential equation ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በ differential equation form <clears throat> ማስቀመጥ ስንችል ያኛው differential equation model እንላለን። ማለት ነው። next one is what we call transfer function model ነው። transfer function model ከማለታችን በፊት transfer function of control system ምንድን ነው? የአንድ control system transfer function ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። transfer function express የሚደረገው እንዴት ነው? የአንድ control system ምን አለን? input ይኖረናል፣ እንደገና output ይኖረናል አይደለ? ስለዚህ output የ transfer function ወይም transfer function effect ኡ እንዴት ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው? ልክ እንደ efficiency ነው። output ኡ ሲካፈል ለ input ኡ ስናደርግ ምን እናገኛለን? transfer function እናገኛለን። ነገር ግን output ኡ እና input ኡ ጋር ማካፈሉ ጋር ከመድረሳችን በፊት ምን መስራት አለብን? mathematical ሞዴሉን መጀመሪያ በ differential equation form ማስቀመጥ አለብን። ያ በ differential equation form በ time derivate የተደረገውን ደግሞ ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ S domain or Laplace transformation form ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። time domain ወደ S domain መቀየር አለብን። አሁን ለምሳሌ inductor voltage ምን ብለናል? V function of time is equals to L times di by dt ብለናል ይሄኛውን ወደ ላፕለስ ፎርም ወይም ወደ S domain ስንቀይረው ደግሞ ምን ሆነ? V of S is equals to L times di by dt ማለት ደግሞ first derivative ነው አይደል? ስለዚህ first derivative ሲሆን ምን ይሆናል? d by dt ወዴት ይቀየራል? ወደ S ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ I of S ይሆናል ማለት ነው። I of t የነበረው I of S። ስለዚህ V of S is equals to L times S times I of S ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቮልቴጁን ኢንዳክተሩን ወደምን form ቀየር ነው? ወደ ላፕለስ ዶሜን ቀየር ነው ማለት ነው። ወይም S domain ቀየር ነው። ከዛ ያን ካደረግን በኋላ output ኡን ለ input ኡ ስናካፍል የዛኔ ምን እንለዋለን? ያን ነገር transfer function እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ transfer function model የሚለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? state space model የምንለው ነው ማለት ነው። የ state space model ነው በሰፊው የምናየው የት ላይ ነው? ሞሮኒ ኮንትሮል ሲስተም የሚለውን next semester የሚወስድ ኮርስ አለ። እዛ ላይ በሰፊው እናያለን። እዚህ ጋር ለመግለጽ ያህል ኢንስቴት ስፔስ አናሊሲስ ሲስተም ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ማቴማቲካል ሞዴል ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሴት ኦፍ ኢንፑትስ አውትፑት ኤንድ ስቴት ቫሪያብልስ ሪሌትድ ባይ ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። ስለዚህ አውትፑቱ ኢንፑቱ እና ስቴት ቫሪያብሎቹ በፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሪሌት ተደርገው ሲቀመጡ ያኔ state space model እንለዋለን ማለት ነው። እና ይህንን ሞዴል more next semester የምንወስደው ኮርስ ላይ ወይም ሞዴል ኮንትሮል የሚለው ላይ በሰፊው እናየዋለን። እሺ mathematical modeling of mechanical system። ስለዚህ introduction ኡን ጨርስን። አሁን ወደ modeling of real physical system physical control system ኡ አንዱ ምንድነው mechanical system ነው። ስለዚህ mechanical system እናያለን ማለት ነው። mechanical system can be classified into two based on the motion of the system። ስለዚህ based on the motion ለሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው translational mechanical system። ስለዚህ translational ምንለው ምንድነው? straight line motion along straight line ነው ማለት ነው። ስለዚህ translatory motion or motion along straight line ያለው mechanical system ከሆነ ያኛው translational mechanical system እንለዋለን። next one ደግሞ rotational mechanical system ኢንቮልቭስ ሮቴሽናል ሞሽን ኦር ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት አሎንግ ኢትስ ኦን አክስ። ስለዚህ እዚህ ጋር rotation ሲኖር የዛኔ rotational mechanical system እንላለን ማለት። ስለዚህ mechanical system ን በሁለት ከፍለን እናያለን፣ translational እና rotational በሚለው ማለት ነው። basic elements of translational mechanical system የምንላቸው እናያቸዋለን። ስለዚህ አንድ mechanical system ን model ስናደርገው ያ system ወደ ምን ነገሮች ዲስኢንትግሬት አድርገን እናስበዋለን። አንደኛ mass የዛ system mass አለዋ የራሱ የሆነ ክብደት አለ mass ይኖረዋል ማለት ነው። እና በዛ system ውስጥ ደግሞ ሌላኛው ምንድን spring ይኖራል። spring spring compress እና stretch በመሆን ያ mechanical system ውስጥ የሆነ based on በ elasticity አማካኝነት የሆነ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን አለ damper የምንለውም አለ ማለት ነው እና spring ኡን በምናይበት ጊዜ ምን መሆን መቻል አለበት? within elastic limit መሆን መቻል አለበት አደለ elastic deformation ካልሆነ ያ ነገር ተመልሶ ወደ ቦታ አይመጣም። plastic deformation ከሆነ አንድ ነገር ወደ ነበረበት ተመልሶ አይመጣም። ግን elastic deformation consider በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ mass ቀጥሎ ሌላኛው ምንድነው spring ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው damper ነው። damper damper የምንለው ምንድነው ቪስከስ ፍሪክሽን ቱ ጌት ቤተር ሪስፖንስ ኦፍ ሲስተም። ስለዚህ ዳምፐርን uh, ስናወራ ምን እናወራለን ማለት ነው? viscous friction የሆነ ኒማቲክ የሆነ system ሊኖር ይችላል። ሃይድሮሊክ uh, የሆኑ system ኦች like cylinder piston ሆኖ ቪስከስ um, ፍሪክሽን የሚፈጥሩ ነገሮች ማለት ነው። እዛ ጋር በዛ system ውስጥ viscous friction ሊፈጥሩ የሚችሉ component ኦችን በ damper ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት ነው ወይም አስ ዳምፐር ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን እዛ ጋር ማለት ስለዚህ ቤዚክ ኤለመንትስ ኦፍ ሜካኒካል ሲስተም የምንላቸው ምንድናቸው? mass፣ spring እና damper ናቸው ማለት ነው። እሺ ደ ቶታል ፎርስ አክቲንግ ኦን ሲስተም አር አንድ mechanical system ያው mechanical system ስናወራ force እና displacement or distance ምናምን የሚሉትን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ mechanical system ላይ force ኡ total force ኡ ወደ external force እና resisting force ይከፈላል ማለት ነው። external force የምንለው apply የሚደረገው system ኡ ላይ apply የሚደረገው በ external body አማካኝነት ያ system ላይ apply የሚደረገው ነው። resisting force የምንለው ግን ፎርስ ዲቱ ዲስ ኢባብ ሜካኒካል ኤለመንትስ በምንላቸው mass፣ spring፣ damper እነዚህ ነገሮች የዛን body motion resist ለማድረግ የሚሞክሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው force due to mass ነው። force due to mass አለ፣ force due to spring አለ እና force due to the damper አለ ማለት ነው። እና ሁሌም analysis ስንሰራ ወይም calculation ስንሰራ እነዚህ resisting force የምንላቸው resist ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ motion ኡን resist ለማድረግ ነው የሚሞክሩት እና እነሱ ሁሌም oppose ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ negative consider የምናደርገው ፎርሳቸው ኔጌቲቭ ፎርስ ነው ብለን ነው consider የምናደርገው። external force ኣችንን ግን always እሱ positive ነው ማለት ነው እና ከዚህ በመቀጠል የምናየው ምንድን ነው analysis ኡን ወይም calculation ኡ እናያለን ማለት ነው ፎርስ ዲው ቱ ማስ ፎርስ ዲው ቱ ስፕሪንግ እና ፎርስ ዲው ቱ ዳምፐር የሚለውም ማለት ነው next part ላይ በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን የምንቀጥለው part ከ lecture two part one የቀጠለው ነው ወይም lecture two part two ነው ማለት ነው እና lecture two part one ላይ ያቆም ነው ምን ላይ ነበረ እኚህ mechanical modeling of mathematical modeling of mechanical system ላይ element ኦቹን አይተን ነበር mass spring እና damper የምንላቸውን እና በተወሰነ መልኩ እነሱን ለማውራት ጥረት አድርገን ነበር እና እያንዳንዳቸው ላይ የሚኖረው ፎርስን ኤክስተርናል ፎርስ እና resisting force የሚሉትን ነገሮች በማየት ነበር የጨረስነው lecture two part one ን አሁን lecture two part two ላይ ደግሞ calculation part ኡን ወይም analysis part ኡን እናያለን ማለት ነው ለእያንዳንዱ element እና ያው የመጀመሪያው element mass ነው ማለት ነው ማስ ኦፍ ሲስተም ፈርስት ኤለመንት ዋት ማስ mass የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማስን ዲያግራማቲካል ኤክስፕረስ ስናደርገው let እንዲህ አይነት system ቢኖረን እና ያ system የሆነ የራስ የሆነ mass ቢኖረው እና በሆነ applied force external applied force ቢጎተት እና የሆነ displacement of x የምንል የሚል ቢጓዝ እና force due to this mass እንዴት ነው calculate የምናደርገው? ስለዚህ ይሄ ነገር ሆሪዞንታል እየተጎተተ ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ mass ያው mass ነው፣ constant ነው። mass times acceleration የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? change in velocity with change in time ነው ማለት ነው። ስለዚህ in terms of derivative ስንገልጸው ደግሞ mass times change ማለት differentiation ማለት ነው። ስለዚህ dv by dt ይሆናል ማለት ነው። but ምን አለን? velocity ማለት ደግሞ ምንድን ነው? dx by dt ነው ማለት displacement with respect to time derivate ሲደረግ velocity ን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በ velocity ቦታ ስናስገባው mass times d by dt of velocity ማለት ደግሞ እንደገና ማን ነው? d by dt of x ነው ማለት ወይም displacement ኣችን ነው። ስለዚህ force due to the mass ማለት mass times d square of x by dt square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስ ስ ፎርስ ዲቱ ቱ ማስ ኦፍ an object or mass of the body d square of x by dt ስኩዌር ይሆናል ማለት ስለዚህ ማስ ታይም ሰከንድ ዴሪቫቲቭ ኦፍ ዚ ዲስፕሌስመንት ዊል ቢ ዲ ፎርስ ኦፍ ደ ጊቨን ሜካኒካል ሲስተም ዲቱ ፎርስ ዲቱ ማስ ይሆናል ማለት ነው። ፎርስ ዲቱ ማስ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ሁለተኛው element spring ነው አይደል ያልነው። ስለዚህ ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ spring ን እናያለን አሁን spring ሁለተኛ spring ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር spring ላይ ስናወራ ምንድነው consider የምናደርገው deformation ኣችን ምን ብለናል? within elastic deformation መሆን መቻል አለበት። ምን elastic deformation መሆን ይገባዋል ማለት ነው። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ዊዝን ኢላስቲክ ሊሚት ካልሆነ spring ምንድን ነው? እዚጋ spring ን mechanical system ላይ ስናስገባ ወይም consider አድርገን ስንሰራ compress እና stretch እያደረገ ወይም compress እና stretch እያደረገ ስራውን ይሰራል ነው። ስለዚህ compress stretch ለማድረግ ወይም stretch ሆኖ እንዳይቀር ወይም compress ሆኖ እንዳይቀር deformation ኡ within ምን መሆን መቻል አለበት? ኢላስቲክ ሊሚት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝን ኢላስቲክ ሊሚት ነው deformation ኡ የሚካሄደው። ስለዚህ ያን ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን እንለዋለን ማለት ነው። እና ዊዝን ኢላስቲክ ሊሚት ደግሞ ምን ብለናል? spring force እዚህ ጋር ኮንሲደር ስፕሪንግ ኦፍ ሲስተም ብሆን እና የራሱ ኢላስቲክ ኮፊሽንታችን ኬ አለችን። ስለዚህ from this point let x one position ቢኖረው ከዛ up to x two position extend ቢደረግ ወይም stretch ቢደረግ ስለዚህ ፎርስ ዲው ቱ ስፕሪንግ ምንድን ነው directly proportional to displace the distance or the displacement ነው ማለት ነው ፎርስ ዲው ቱ ስፕሪንግ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ስለዚህ proportionality ዋን ለማጥፋት ፎርስ ዲው ቱ ስፕሪንግ ኢዝ ኢኳል ውስጥ ምን ይሆናል? k times x ይሆናል ማለት ነው። ዳት ኢዝ ዋት ኢኳል ፎርስ ዲው ቱ ስፕሪንግ በት አሁን ስፕሪንጋችን uh, ስትሬች የሆነበት ቢትን ቱ ሊሚትስ ነው። ቢትን ኤክስ ዋን ኤክስ ቱ ነው። ስለዚህ x ኣችን ምንድነች ማለት ነው? final ሲቀነስ initial uh, ይሆናል ማለት ነው። x two minus x one ይሆናል therefore force due to spring የምንለው ምን ይሆናል ማለት ነው k times x two minus x one ይሆናል ማለት ነው ዲስ ኢዝ ዋት ዊ ኮል ደ ፎርስ ዲዩ ቱ ደ ስፕሪንግ ይሆናል ማለት ነው the force due to the spring ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ force due to spring ኬታይምስ ኤክስቱ 2 ማይነስ ኤክስ1 ይሆናል። k times initial displacement final displacement minus initial displacement ይሆንልናል ማለት ነው። next ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው? ሶስተኛው component ኣችን በ mechanical modeling of mechanical system ላይ consider የምናደርገው ሶስተኛው component ኣችን damper ነው ማለት ነው። damper ይሆናል። ስለዚህ ሰርድ ዋን ኢዝ ዋት ዊ ዳምፐር damper ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ damper consider ስናደርግ viscous friction ነው ማለት ነው viscous friction ይኖራል ስለዚህ damper consider የምናደርገው system ምን አይነት ነው hydraulic system ኦች pneumatic system ኦች በዛ mechanical system ውስጥ ካሉ ማለት ነው እነዛ ነገሮች ሲኖሩ እንደገና ደግሞ lubrication ምናምን ሲኖር bearing ሲኖር lubrication ያስፈልጋል አይደል gear ም ሲኖር mate ሲያደርጉ oil ውስጥ ገብተው ነው። ስለዚህ lubrication ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዛን በቃ fluid system fluid ን ወይም fluid ወይም pneumatic ን system consider የሚደረጉ part ኦች ላይ ምን ይገባል ማለት ነው? damper ን consider እናደረጋለን ማለት ነው። ያን ሪሊዮኖን ሜካኒካል ሲስተም በዳምፐር ኮንሲደር እናደርገዋለን ማለት ስለዚህ viscous friction እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። viscous friction እና damper ን damper system ን draw ስናደርገው like piston and cylinder arrangement ይኖረናል ማለት ነው። ፒስተን ኤንድ ሲሊንደር አሬንጅመንትን ኮንስደር በማድረግ damper system ን እናያለን ማለት ነው። ያም ማለት let እንደዚህ ቢሆን እችኛዋ ሲሊንደራችን ብትሆን then piston አለን ማለት ነው ውስጡ piston ኣችን move የምታደርገው ስለዚህ እዚህ ውስጥ viscous fluid አለ ማለት ነው። ስለዚህ viscous friction ነው consider የምናደርገው ነው እና በዚህ ጋር applied force F እዚህ ጋር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ወደ ውስጥ መግፋት መውጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ አፕላይድን በሱ ጋር consider ብናደረግ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችበትን position initial ኧን let x one እና እዚህ ጋር ስደርስ final ኧን x two ብንላት እና እዚህ ውስጥ ያለው oil ነው የሚኖረው ማለት ነው። እዚህ area ውስጥ oil ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ፒስተን ሆነች። ስለዚህ force due to the damper። force due to damper ምንድን ነው? damping constant times velocity ነው ማለት ነው። ስለዚህ damping constant ኡ ሲባዛ በ velocity ው piston ኑ move በሚያደርግበት velocity ነው ማለት ነው። but ምን አለን? but velocity is equals to ምንድን ነው? dx by dt ነው ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ታይም ነው velocity ማለት። ስለዚህ force due to the damper ምን ይሆናል ማለት ነው? b times velocity ያችን dx by dt ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን x ኣችን ምንድን ከ x one ተነስታ x two ሄዳለች ማለት ነው። ስለዚህ ከ x one position ተነስታ ወደ x two position ስለሄደች ስለዚህ x ኣችን ማን ይሆናል ማለት ነው? final minus initial ይሆናል ማለት ስለዚህ ፎርስ ዲቱ ዘ ዳምፐር ኢዝ ኢኳልስ b times d by dt of mm-hmm, x2 minus x1 this is what we call the force due to the damper the force due to the damper I mean, the damper on my I mean, force ዳምፒንግ ኮንስታንስ ሲባዛ በ velocity አድርገን እንሰራለን። ያን ወደ displacement እንቀይረዋለን ማለት ነው። እነዚህን ያልናቸውን component ኦች contain ያደረገ system consider አድርገን ሶስቱንም አሁን ተነጣጥሎ ነው እያየ ነው። እያንዳንዱን force ኡን ለብቻ ለብቻ ነው consider ነው አሁን ግን እስቲ ሶስቱንም በአንድ ላይ የያዘ system mass ንም spring ንም damper ንም የያዘ ማለት ሲስተም ኮንሲስቲንግ ኮምፕሊት ኤለመንት የምንለውም ማለት ነው። ሶስቱን ኤለመንቶች የያዘልንን ሲስተም እኒያ እንዲህ አይነት system ቢኖረን mechanical system ቢኖረን ለምሳሌ እዚ ጋር damper ቢኖረን then በዚህ በኩል ደግሞ spring ቢኖረን ከዛ ደግሞ mass connect ተደርጎ ከሆነ እና አፕላይድ ኤክስተርናል ፎርስ ዳውንወርድ አፕላይ ቢደረግ የዚህን system እያንዳንዱን በእያንዳንዱ ኤለመንት አማካኝነት የሚኖረውን force consider አድርገን ምን ብዬ ነበር ሌክቸር lecture two part one ላይ ምን ብለን ነበረ transfer function ብለን ነበር አደለ ስለዚህ transfer function ኡ እስኪ የዚህን system እናውጣ ከምን ጀምረን ከዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ከሚለው እሱንም አንድ ላይ በማድረግ ማለት ስለዚህ ከዛ በ force ኡ አማካኝነት downward ስለተጎተተ force ወይም ወደታች ስለተጎተተ mass ኡ የሆነ distance x ይጓዛል ማለት ነው የሆነ distance x ይጓዛል ወደታች ስለዚህ ምን ብለናል lecture two part ላይ external force ኣችን consider የምናደርገው ሁሌም positive ነው ምክንያቱም system ኡን move ለማድረግ የሚሞክረው ያ force ስለሆነ እኚህ በ component አማካኝነት የሚፈጠሩ force ኦች ግን ምንድን ናቸው? resistive force ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ force አማካኝነት ይሄ mass ወደታች ስንጎትት spring ኡ spring ኡ ባይኖር ምንድነው system ኡ ወደታች ነው የሚሄደው አይደል? spring ኡ ስላለ ግን spring ኡ ምን ያደርጓል ወደ ላይ stretch ለማድረግ ነው የሚሞክረው ማለት force ኣችን ከዚህ stretch ከሚያደርግበት አቅም ሲበልጥ ነው ይሄ ነገር ወደታች የሚመጣው ስለዚህ spring ኡ ወዴት ነው move የሚጎተው ማለት ነው ወደ ላይ ነው ስለዚህ damper ም ደግሞ ምንድን ነው በ fluid system ውስጥ ሆኖ ሪዚስት ነው የሚያደርገው ማለት ነው motion ኡን የዚህን ወደታች የሚሄድውን motion no ብሎ ወደ ላይ ነው የሚጎትትልም ማለት ነው የሚጎትትብን እሱ ባይኖር ኖሮ system ኡ በቀላሉ ወደታች ይሄዳል ማለት ነው እንደ same ወይ ደግሞ mass ወይም inertia የምንለውም ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር motion ኡን oppose ነው የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ዲዩቱ ፎርስ ዲቱ ስሪ ኮምፖነንት ምንድናቸው ሁሌም resistive force ናቸው ብለን consider የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ total force ኣችን ምን ይሆናል ማለት ነው the summation of resistive force እና external force ይሆናል ማለት ነው ያ እኩል ነው ዜሮ ሲሆን system ኡ at equilibrium ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ equilibrium ላይ ይሆናል ብለን ነው ስራውን የምንሰራው ማለት ነው ስንሰራ analysis ኡን ስንሰራ within equilibrium ውስጥ ነው ብለን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ external force ኣችን f ከሆነ f is equals to እነዛ negative ስለሆነ ከኩሎናል ወደዛ ወስደን እንትን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሲስተሙ ኢንኢክሊብረም ለመሆን external force ኣችን ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? ፎርስ ዲዩ ዳምፐር ፕላስ ፎርስ ዲዩ ስፕሪንግ ፕላስ ፎርስ ዲዩ ዲ ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት ወይም ማሶፍ አን ኦብጀክቱ እና spring እና damper ኡ ተደምረው ከ external force ኡ ጋር እኩል ሲሆኑ የዛኔ ሲስተሙ አት ኢኪሊብሪየም ይሆናል ማለት ነው። እሺ force due to the damper ምን ብለናል? ስለዚህ እዚህ ጋር force አለን። ፎርስ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ዲቱ ዘ ዳምፐር ምንድን ነው? b times velocity ብለናል። velocity ደግሞ ምንድን ነው? dx by dt ነው ማለት ነው plus force due to spring ምንድ ነው? force due to spring ደግሞ k times x ነው ማለት ነው። plus force due to mass of an object ደግሞ ምንድን ነው? ማስ ታይምስ ዲ ስኩር ኦፍ ኤክስ ባይ ዲቲ ስኩር ይሆናል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ አሁን ምን ምንን አወጣን ማለት ነው? ዋት ዊ ኮል ዲፍሬንሽያል ሞዴሉን አወጣን ማለት ነው የዚህን system differential model ኡን differential mathematical model እንግዲህ ሶስት አይተናል differential፣ transfer እና state space ነው ስለዚህ በሁኔታው የምናየው እዚህ ኮርስ ላይ የምናየው differential ን እና what call transfer function model የሚሉትን ነው ማለት ስለዚህ differential ሲሆን everything as function of time ነው with respect to time ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቲ or external force a as a function of time we set those equals to mm-hmm. damping constant times dx of t by dt plus kx of t plus mass times d square x of t over dt square. ስለዚህ ይሄ what we call ምን ይሆናል ማለት ነው differential equation model of this system ይሆናል ማለት ነው። የዚህ system differential equation model ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ትራንስፈር ፋንክሽኑን ለማግኘት ምን ብለናል? ያለፈው lecture ላይ ምን ብለናል? ይሄ differential equation model ኡን ማግኘት አለብን። ያን ካገኘን በኋላ ደግሞ ወደ መቀየር አለብን ወደ state space time domain ኡን ወደ s domain ወይም ወደ state space model መቀየር መቻል አለብን ብለናል አይደል? ስለዚህ ይሄኛው differential equation model ነው። ኢዝ ዲፍሬንሻል ዲፍሬንሻል ዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ኦፍ ሲስተም system አችን differential equation model ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ transfer function ኡን እንፈልጋለን ማለት ነው የዚህን differential equation model። እሺ next transfer function ኡን ስንፈልግ እንትኗን እዚህ ጋር እንጻፋት የ differential equation model equation አችንን f of t is equals to b times dx of t by dt plus k x of t plus m d square x of t by dt square። ስለዚህ ይሄ differential equation model አችን መጀመሪያ ወደ s domain መቀየር መቻል አለብን። ስለዚህ ወደ s domain ስንቀየር f of t የነበረ ምን ይሆናል? f of s ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤስ ታይምስ ቢ እዚህ ጋር d by dt አለ። ወደ s domain ስንቀይር first derivative ከሆነ s ይሆናል ማለት ነው። d by dt ከሆነ ወደ ይቀየራል? ወደ s። d square by dt square ከሆነ ደግሞ ወደ s square ይቀየራል ማለት ነው። ዲፍረንሽሽኑን በዚህ መልክ ነው የምንቀይረው ማለት ነው። integration ደግሞ ከሆነ one over s ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ b times d by dt ያችን ምን ይሆናል? s ይሆናል ማለት ነው። s times x of t የነበረው ምን ይሆናል? domain ኡ ይቀየራል። time ሳይሆን s domain ሆናል x of s ይሆናል ማለት plus እዚህ ጋር ኤኒ ዲፍሬንሽሽን ተርም ስለሌለ ወይም differentiate የተደረገ ነገር ስለሌለ k times x of s ይሆናል ማለት ነው። then plus እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? mass times d square by dt square አለ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ second derivative አለ። second derivative ሲሆን ወደ ምን ይቀራል? ወደ s square ይቀራል ማለት ነው። s square x of t የነበረው ምን ይሆናል? x of s ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ወደ s domain ቀየርነው ማለት ነው። ወደ s domain ቀየርነው። transfer function ግን ስናወጣ ምን ብለናል? transfer function አችን of system ምንድን ነው? output over input ነው ማለት ነው። ምናደርገው effect ኡን transfer function effect ኡን ለማግኘት አሁን እዚኛው system ላይ እንደምናየው input force ነው የሰጠነው ማለት ነው። ስለዚህ force ኡን ስንሰጠው የሆነ displacement ያህል ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ displacement የሚሆን ማለት output ሊሆን የሚችለው ምንድነው displacement አችን ነው input አችን ደግሞ force አችን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ force input ይሆናል move የሚያደረጉ displacement ደግሞ output ይሆናል ማለት ስለዚህ f of s እና x of s ናቸው ማለት ነው የምናያቸው ስለዚህ እዚህ ጋር f of s is equals to x of s ን የጋራ እናወጣ bs plus k plus m s square times x of s ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውን አስተካክለን ስንጽፈው እዚህ ጋር ከዛ transfer function ብለናል። output over input ነው ብለናል። ስለዚህ transfer function አችን ምን ይሆናል? output over input ብለናል። ስለዚህ ይህም ማለት output አችን ማን ነው? x of s ነው ስለዚህ x of s over f of s እናደርገው ማን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን over f of s over f of s ብናደርግ ከዛ በኋላ እዚጋ one ይቀራል። እዚጋ ደግሞ x of s over f of s times this term ይሆናል። ስለዚህ ይህን term ለማጥፋት over በራሱ over በራሱ እናደርግ እዚህ ጋ one over bs plus k plus ms square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ transfer function አችን ማን ነው? ኤክስ ኦፍ ኤስ ኦቨር ኤፍ ኦፍ ኤስ which is equals to 1 over ms square ፕላስ bs ፕላስ ኬ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ finally ቁጥር ስናስገባ የሚቀረን ማን ነው ማለት ነው? s s የሚሉት ናቸው የሚቀሩት ማለት ነው። mass ም የዛ object mass ነው ይታወቅ constant ቁጥር ነው። እችኛዋም ደግሞ constant ነች። damper ኡ constant damping constant ነች። እቺ ደግሞ spring constant K ነች ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ in terms of s equation ይመጥልናል። ከዛ ከዛ በመነሳት pole ኦችን ምናምን calculate እናደርጋለን ማለት ነው። እና ይሄ ምን የምንለው ነው ማለት ነው transfer function የምንለው ነው ማለት ነው። transfer function of the system ይሆናል ማለት ነው። አሁን ያየነው system transfer function ኣችን ነው ማለት ነው። transfer function of the given mechanical system የተሰጠን mechanical system transfer function ኣችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሺ በቀጣይ ሌላ example እንውሰድ። example two እንሰራለን። እሺ example two በምናይ ጊዜ transfer function ኡ መፈለግ ነው። እዚህ ጋር እንዴት አይነት system ነው? እዚህ ጋር spring ይኖረናል። እዚህ ጋር damper ቢኖረን then mass m1 አለን። ከዛ እዚህ ጋር applied force apply ተደርጎበታል የሆነ force F of t then እዚህ ጋር another spring connect ተደርጓል። spring constant K two ያለው then next mass እዚህ ጋር connect ተደርጓል M two እዛ ይሄኛው የሚጓዘው ርቀት Y one ይህ ደግሞ Y two ይሆናል ማለት ነው። finally move የሚያደርጉት ወደ Y two ነው ማለት ነው system ኡ ወይም Y two final output ኣችን Y two ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር B አለን ዲስ ዋን ኢኳል ኬ ዋን ነች ማለት ነው። እሺ ቅድም ያኛው ላይ ስንሰራ አንድ consider ያላደረግነው ነገር ምንድን ነው ማለት ማድረግ የነበረብን አርገነዋል በእርግጥ ግን free body ውን ሁሌም free body መውጣት አለብን ለእያንዳንዱ mass። አሁን የቅድሙ ላይ አንድ mass ስለሆነ ችግር የለም። አሁን ግን ሁለት mass ሶስት mass ሲሆን free body ውን እያወጣን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ solution ኣችን ሁሌም ከምን ይጀምራል? free body ይጀምራል ማለት ስለዚህ for each mass እናወጣለን ማለት ነው። FBD free body diagram FBD for mass one ለ mass one free body diagram ኡ እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማስዋን ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ ስናወጣ እንዴት ነው እዚህ ጋር ማስዋን ካለን M one ላይ ያሉ force ኦችን እናወጣለን ማለት ነው። ማስሆናለን applied force ኣችን ወዴት ነው apply የተደረገው? downward ነው፣ ወደታች ነው apply የተደረገው። ስለዚህ applied force ወይም external force ኣችን ወደታች ነው ማለት ነው። ከዛ ሁሌም ምንድን ነው F of t ነው ይሄኛው። ከዛ ሁሌም ምን ብለናል? except external force ሌሎቹ force resisting force ናቸው። force due to the component mechanical component፣ ፎርስ ዲቱ ዲ ማስ ፎርስ ዲቱ ዘ ስፕሪንግ ና ፎርስ ዲቱ ዘ ዳምፐር ምንድን ናቸው ብለናል? resisting force ናቸው resist ያደርጋሉ ስለዚህ እነሱ oppose ነው የሚያደርጉት external force ኡን effect oppose ለማድረግ ነው ሲስተሙ ኒክሎብረም ለማድረግ እነሱ ምንድ ነው የሚያደርጉት oppose ለማድረግ ነው የሚሞክሩት ማለት ነው ስለዚህ ኢንደ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ሁሌም እነሱ act የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ force due to spring force due to spring one ወደ ላይ ነው act የሚያደርገው ምክንያቱም ይሄ ነገር ወደ ታች ሲጎተት ይሄ ይስበዋል ማለት ነው አደለ ይሄ ይስበዋል እንደገና እንደ same way damper ኡም oppose ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ላይ ለመሳብ ይሞክራል። እንደገና የማሱ ዲቱ ፎርስ ዲቱ ዲማስም ምንድን ነው motion ኡን oppose ነው የሚያደርገው ማለት ነው። inertia የምንለው ነገር ሞሽኑን ሪዚስት ለማድረግ ወይም oppose ለማድረግ ነው የሚያደርገው። የዛኔም ያም downward force ኣችን ሮታች ስለሆነ እሱም downward ማለት force ኣችን downward ስለሆነ force due to the mass ም ምንድን ነው upward ወይም opposite direction of that of the applied force ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ስፕሪንግ ፎርስ ዲዩ ቱ ዲስ ስፕሪንግ ፎርስ ዲዩ ቱ ዲስ ስፕሪንግ ይሄ mass ይሄ spring እዚህ ጋር ባይኖር ኖሮ ምንድን ነው በቀላሉ ወርታች መሄድ ይችላል አደለ ማለት ይሄ ሶስተኛ ሲገባ ያለው effect እና እኚህ ሁለቱ ብቻ ሲኖሩ ያለው effect የተለየ ነው አደለ ይሄ ሶስተኛ ሲገባ ይሄ ነገር የመሄድ እንትኑ ወይም resist የመሆኑ motion ኡ resist የመሆኑ እንትን ይጨምራል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄኛው compress እየሆነ ግን ወደ ላይ ነው የሚገፋው ማለት ነው። mass ኡን mass ኧዋን ወደ ላይ ነው የሚገፋው። ስለዚህ ፎርስ ዲቱ ዲስ ስፕሪንግም ኦፖዚት ቱ ዳይሬክሽን ኦፍ ዲ አፕላይድ ፎርስ ነው ማለት ስለዚህ ሁሉም force ወይም ሁሉም force ኦች force due to each and every mechanical element ምንድን ነው opposite direction to that of the applied force ነው ማለት ስለዚህ ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ ዋን in the upward direction force due to spring force the same way force due to spring ቱም ወደ ላይ ነው እንደገና force due to the mass of the object እና ሌላኛው ደግሞ force due to the damper ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው የ applied force ኡን direction oppose የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው oppose አድርገው act ያደርጋሉ ማለት ሲስተሙ ላይ ስለዚህ እነሱ ወደ ላይ ይሆናሉ ስለዚህ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ አት ኢኩሊብሪየም ስንሰራ ምንድን ነው ስለዚህ force, the external force F of t is equals to the summation of all the all the force due to each mechanical element No one, so let's see. force due to the spring 1 plus force due to spring 2 plus force due to mass 1 plus force due to the damper You ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንስራ ኢዚኳርስ ቱ ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ ዋን ማለት ነው። spring one ያለው እዚህ ነው አደለ? k one እዚህ ጋ ነው ያለው። ስለዚህ የሚሄደው distance ኣችን ምንድ ነው? y one ነው ማለት ስለዚህ k times y one of t in time domain ስለሆነ ማለት ነው። plus force due to spring two spring two ደግሞ የት ነው ያለው? in between mass one እና mass two ነው። ስለዚህ የሁለቱ displacement ወይም distance difference ነው ማለት ነው። ስለዚህ k two times አሁን እየሰራን ያለ ነው የትኛውን mass ነው mass one ነው እየሰራን ያለ ነው አይደለ ስለዚህ mass one እየሰራን ከሆነ ዲስፕሌስመንት ዋን ኦፍ ቲ ማይነስ ዲስፕሌስመንት ኦፍ ቲ ያለንበት mass displacement ን ከሌለንበት እንቀንሳለን ማለት ነው ከዛ plus force due to mass one force due to mass ደግሞ force due to the mass ምን ብለናል m one times d d square x by ዲቲ ስኩራ ማስታይም ታይም አክሰለሬሽን አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ምንድነው second derivative of displacement ነው displacement ን ሁለት ዴሪቬ ስናደረግ acceleration እናገኛለን ስለዚህ x of t plus force due to damper ምን ብለናል b times velocity። velocity ደግሞ ምንድነው in terms of displacement ሲገለጽ dx of t by dt ነው ማለት ነው displacement first derivative ምን ይሰጣል velocity ን ይሰጥልናል ማለት ነው ያ ማን ጋር እኩል ነው f of t ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስንሰራ ምንሰራ ማለት ነው? የማስ ዋንን ዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ፎር ማስ ዋን ይሄ ነው ማለት ነው በአጭሩ differential equation for the mass one is what we call the differential the differential equation of mass ማስዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው ለ mass one እሺ አሁን ደግሞ free body diagram for mass two ሰርተን እንዲሁ ዲፍረንሻል ኢኩዌሽኑ እናወጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ transfer function ከመሄዳችን በፊት ለእያንዳንዱ mass ኦች ምን እናወጣለን ብለናል ሁሌም differential equation ኡን ከዚያ ያን differential equation ካወጣን በኋላ ነው ያን differential equation ወደ s domain ቀይረን ወይም ወደ Laplace domain ቀይረን transfer function ኡን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ማስቱን እንሄዳለን ወይም FBD free body diagram for m two ወይም mass two እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ mass two ስንሄድ mass two ደግሞ ምን አለን እዚህ ጋር let mass two እንደዚህ ከሆነች m two ከሆነች ምን አለን mass two ላይ connect የተደረገን የተደረገ ነገር ያለው ምንድን ነው? spring አለ አይደል? spring k two አለች ማለት ነው። ስለዚህ force due to the spring የሆነ በአንድ direction እናደርገው ወደዚህ እዚ force due to spring two አለን then ሌላው ምን አለ external apply የተደረገ force የለም ዳምፐር ዊን ዲስ ቢትዊን ዲስ የለን ምንም አይነት damper። ምን አለን ግን ሌላ force due to the mass itself የሚኖረው force inertial force የምንለው ወይም force due to the mass ኣችንም ወዴት ነው ሁሉም opposing force ኦች in same direction ናቸው ብለናል አይደል? act የሚያደርጉት ስለዚህ force due to spring ን ወደ ላይ ካደረግን force due to mass ም በዛው direction ነው ማለት ፎርስ ዲቱ ኤምቱ ወይም ማስቱም በዛው ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ስለዚህ external force እዚህ ጋር የለንም። ስለዚህ ሳሚሽን ኦፍ ኦል ፎርስስ ኦል ሬዚስቲንግ ፎርስ ኢኳልስ ቱ ሳሚሽን ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ ብለናል። ስለዚህ አሁን external force ስለሌለ ምን እንላለን ማለት ነው ዚሮ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ ቱ ፕላስ ፎርስ ዲቱ ማስቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዚሮ ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ ቱ ነው? ፎርስ ዲቱ ስፕሪንግ አሁን k two times የትኛው mass ላይ m two ላይ ያለ ነው ስለዚህ የ m two distance ወይም displacement ን ነው consider የምናደርገው። y two of t minus y one of t ይሆናል ማለት ነው። plus force due to mass two ምንድን ነው? m2 times acceleration 2 ወይም that is what we call d square of x of t by dt square this implies that k2 into y2 of t minus y1 of t plus m2 d square x of t by dt square is equals to zero this is what we call the differential equation model of mass two. the differential equation equation of mass 2 የማስ 2 ዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ስለዚህ አሁን each differential equation ካወጣን በኋላ transfer function ኡን ለማግኘት ምን ማድረግ መቻል አለብን ወደ Laplace domain ወይም s domain ወይም Laplace transform መቀየር መቻል አለብን ማለት ነው። ያመጣነውን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን። ስለዚህ ፎር ማስ ዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ምን ብለናል? ፎር ኤም ዋን ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ምን ብለናል? k times y one of t plus here k one k two ታይምስ ዋይ ዋን ኦፍ ቲ ማይነስ ዋይ ቱ ኦፍ ቲ ፕላስ ማስ ዋን ታይምስ ዲ ስኩዌር ኤክስ ኦፍ ቲ ባይ ዲቲ ስኩዌር ፕላስ ቢ ታይምስ ዲ ኤክስ ኦፍ ቲ ባይ ዲቲ ነው ማለት ነው። ይሄ የማስዋን ዲፍረንሽል ኢኩዌሽን ሞዴላችን ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ወደ s domain ወይም ወደ Laplace transform እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደዛ ስንቀይረው ምን ይሆናል? f of t የነበረው f of s ይሆናል ማለት ነው። ወደ s domain time domain የነበረውን ወደ s domain። እዚህ ጋም ሌላ differential term ስለሌለ ቀጥታ time የነበረውን s ማድረግ ነው ማለት ነው k one times y of y one of what s plus k two times y one of s minus y two of s plus mass one times አሁን እዚህ ጋር ምን አለን d square by dt square አለን ማለት ስለዚህ second derivative ነው ማለት ነው ያለን። ስለዚህ second derivative ሲኖር ምን ይሆናል? ወደ s domain ሲቀየር s square ይኖረናል ማለት ነው። ወይም s termዋ square ትሆናለች ማለት ስለዚህ s square ከዛ x of t ያለን ያ x of s ይሆናል ማለት ነው አደለ? plus እዚህ ጋር ደግሞ d by dt አለን ማለት d by dt ሲኖር ምንድን ነው ማለት ነው? s times x of s ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x of s እዚህ ጋር እናስተካከል። x ሳይሆን ያለን displacement y ነው አይደል y of s y of s በሚለው እናስተካክል እዚህ ጋር y of s እናደረጋለን ስለዚህ እንትናችን ደግሞ ማን ነው y one ላይ ስለሆነ ይሄኛው y one ይሆናል ማለት ነው y one እዚህ ጋም y one ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር mass ስለሆነ ያለን በሙቭ የሚያደርገው displacement y one ነው ብለናል እንደገና ቺ damper ኣችን ደግሞ ኦንሊ ማስዋን ላይ ስለሆነች y one ትሆናለች ማለት ነው የሷም ስለዚህ እዚህ ጋም ዋይ ዋን ኦፌስ ዋያን ኦፍ ኤስ ስናደርግ በዚህ እናስተካክለው። ከዛ ስ እዚህ ጋር ያለውን እንበት ነው y one ኦችን አንድ ላይ y two ኦችንም እንደገና አንድ ላይ። ስለዚህ f of s ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኬ ዋን ዋይ ዋን ኦፍ ኤስ ፕላስ ኬቱ ቱ ዋይ ዋን ኦፍ ኤስ ማይነስ ኬቱ ቱ ዋይ ቱ ኦፍ ኤስ ፕላስ ኤም ዋን ኤስ ስኩዌር ዋይ ዋን ኦፍ ኤስ ፕላስ እዚህ ጋር b አለችን b times s y one of s ይሆናል ማለት ነው። ከዛ f of s is equals to y one ኦችን አንድ ላይ ዋይቶችን አንድ ላይ ለብቻ። ስለዚህ y one ጋር ማናች እዚህ ጋር k one አለች እዚህ ጋም y one ላይ እንደገና ኬ አለች ዋያኑ ጋር m one square አለ እንደገና bs አለ ማለት ስለዚህ k one plus k two plus m one s square አለን plus bs times what y one of s minus y two ጋር ያለችን ደግሞ k two ብቻ ነቻ። ስለዚህ ኬቱ ቱ ኦፍ ኤስ ትሆናለች ማለት ነው። ችኛዋን let star one ብለን እንያዛት። ኢኩዌሽን ዋን ሌት ዲሲቪ ስታር ዋን ነች ማለት ነው። እሺ for mass two ደግሞ ያወጣነው ሞዴላችን ምንድነው equation ኣችን for m two ያወጣነው k two times y two of t minus y one of t plus m two d square እዚህ ጋር x of t ነው ያልነው፣ y of t ነው የሚሆነው። y ነው displacement ኣችን ስተት ነው እሱ ጋር x ያልነው። እዚህ ባይ ዲቲ ስኩዌር እዚህ ኳርስ ዜሮ ብለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እናስተካክላችን። y of t ነው የምትሆነው ማለት ነው። y of t ነው። y of t የትኛዋ y? ነች? አሁን እዚህ ጋር ማስ ቱሬ ስለሆነ mass ኣችን y two ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር Y two of T በሚል አስተካክሉት። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ስናወጣ X ያልናቸው ቦታዎች ልክ Y two ነው ማለት ነው። displacement ኣችን Y ስለሆነ እዚህ ጋም Y two ነው here Y two ነው ማለት ነው። Y two በሚል ይስተካከሉ። then እሱ እንደዛ ካደረግን አሁን ወደ S domain ስንቀይረው K two times Y two of S minus Y one of S plus M two D square by DT square ወይም second derivative ሲሆን ደግሞ S square ይሆናል። ከዛ Y two of S is equals to zero። ስለዚህ አሁንም እንበትነውና ይህን K two Y two of S minus K two Y one of S plus M two S square Y two of S ይሆናል ማለት ነው። is equals to zero። ከዛ አሁን ዋይቶችን እና ዋይዋኖችን ለብቻ ለብቻ እናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ K two አለ Y two ጋራ እንደገና M two S square አለን plus M two S square times Y two of S minus K two Y one of S is equals to zero። ስለዚህ K two Y one of S is equals to K two plus M two S square Y two of S ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንትናችን ምንድነች? output ኣችን ወይም final displacement ኣችን ማነች? Y two ነች አይደለ? Y two ነች። ስለዚህ Y one የሚል term ከእንትናችን ውስጥ ልናስወጣ ይገባል ማለት ነው፣ ከ equation ኣችን ውስጥ። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው output over input ነው ትራንስፈር ፋንክሽን ስንሰራ። ስለዚህ ያ ስለሆነ output ኣችን Y two ነች ማለት ስለዚህ Y one የሚለውን ለማጥፋት እዚህ ጋር ለ Y one solve አድርገን በ star one ላይ ከ mass one ያመጣነው equation ላይ እንከተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር Y one of S ኣችን ማን ይሆናል ማለት ነው? K two plus M two S square over K two times Y two of S ይሆናል ማለት ነው። ዲሲቢ ዲኮል ስታርቱ እንበለው ማለት ነው። ወይም equation two ወይም star two እንለዋለን ማለት ነው then እችን Y one of S እዚ ጋ በ Y one of S ቦታ እንከታታለን ማለት ነው። እሷን ከተን all equation in terms of Y two of S እና F of S ይቀርልናል ማለት ነው። የዛኔ output ኡን over input አድርገን በቀላሉ transfer function ኡ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ስንቀጥል F of S እንጻፋቸው ስታር ዋና star two ን F of S is equals to K one plus K two plus M one S square plus BS times by Y one of S minus K two Y two of S እና star one ደግሞ ማን ያመጣናት Y one of S is equals to K two plus M two S square by K two ይሆናል ማለት ነው። times Y two of S this star one this star two ነበሩ ማለት ነው። ከዛ እችኛዋን የ Y one of S ወዴት እንከተታለን? እዚ ጋር የዋይ ዋን ኦፍ ኤስን በዚህ ቦታ ከተን in terms of Y two ብቻ እንገልጻለን equation ኣችንን። ከዛ Y two ን ለ F of S እናካፍል ትራንስፈር ፋንክሽኑ እናገኛለን ማለት ስለዚህ substitute substitute star two in star one in place of Y one ማለት ነው። Y one of S ቦታ ስንከተው all in terms of Y two እና F of S ይቀርልናል ማለት ነው። ዛን ስታሯን ሬት ይቀራል። K one plus K two plus M one S square plus BS times by Y one of S ማን ነው እዚህ ጋር አግኝተነዋል ማለት ነው ከ mass two። ስለዚህ K two plus M two S square whole over K two ከዛ Y two of S minus K two Y two of S ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም Y two of S ኦችን አንድ ላይ ስንሰበስባቸው ኤፍ ኦፍ ኤስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኬ ዋን ፕላስ ኬ ቱ ፕላስ ኤም ዋን ኤስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤስ ታይምስ ባይ ኬ ቱ ፕላስ ቱ ኤስ ስኩዌር ኦቨር ኬቱ ማይነስ ኬቱ ዘሆል ታይም ባይ Y two of S ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ስናስተካክለው F of S is equals to K one plus K two plus M one S square plus BS times by K plus M two S square minus ይህ በዚህ ሲባዛ K two square ይሆናል ማለት ነው። K two square Y two of S ከዛ ሆል ኦቨር ዋት ቢኮል ኬቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትራንስፈር ፋንክሽናችን ስንሰራ ትራንስፈር ፋንክሽን እዚ ኮርስቱ አውትፑታችን ዋይቱ ኦፍ ኤስ ኦቨር ኤፍ ኦፍ ኤስ ነው። የዛን የምን ይሆናል ማለት ነው ኬቱ ኦቨር k1 plus k2 plus m1 s square plus b s times by k2 plus m2 s square minus k2 square ይሆናል This is what we call transfer function of the given mechanical system. ይህ ዘ ትራንስፈር ፋንክሽን ትራንስፈር ፋንክሽን ኦፍ አባቭ ጊቨን ሲስተም የሲስተም ትራንስፈር ፋንክሽኑ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የተሰጠን ሲስተም ትራንስፈር ፋንክሽን ሞዴሉ ወይም ፋይናሊ ትራንስፈር ፋንክሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው K two K one M one M two ሁሉ ምንድን ናቸው? constant ኦች ናቸው አይደለ? mass constant ነው። spring constant ም የቁጥር ነው። እዚህ ጋም damper ኣችንም constant ነች ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ constant ኦቹን ስናገኝ ወይም constant ኦቹ given ኣቸው ሲሰጡን equation ኣችን in terms of ምን ይሆናል ማለት ነው? in terms of S ይሆናል ማለት ነው። S ስለዚህ የዛኔ ኢን ላፕለስ ዶሜን አሁኑ ወይም በ S domain ነው ወይም Laplace domain ነው። ከዛ በኋላ pole ኦችን ምናምን በዛኛው lecture ላይ ያልናቸውን ነገሮች stability፣ ኮንትራቢሊቲ፣ observability የሚለውን ነገር ከአሁን በኋላ ነው ለማግኘት check የምናደርገው ወይም ለማግኘት ምንሞክረው ከዚህ በኋላ ነው። transfer function ኑን ካገኘን በኋላ እነዛን ነገሮች stability ነው ለምሳሌ pole ኦቹን በማየት ብቻ መመለስ እንችላለን። pole ኡን በማግኘት observability እና ኮንትራቢሊቲ ደግሞ ወደ state space model የምንለው አለ። እሱ ያው እንትን ላይ እንማራለን። modern ኮንትሮል ሲስተም የሚለው ላይ እናያለን። ወደ ስቴት ስፔስ ሞዴል ቀይረነው ትራንስፈር ፈንክሽንም ከዛ በኋላ ኮንትሮላብሊቲ እና ኦብዘርቫብሊቲ ቼክ እናደረግና ሲስተሙ ኮንትሮላብል ነው ኦር ኦብዘርቫብል ነው የሚለውን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ example two ን በዚህ አጠናቀቀን ማለት ነው እና ኤግዛምፕል ስሪ ይቀጥላል። እሺ ተማሪዎች ወደ ዮም አካዳሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ዛሬ በዚህኛው lecture የምናየው ያው problem ኦችን solve ማድረግ ነው። ባለፉት lecture ኦች አንድ ሁለት ጥያቄዎች ሰርተናል። አሁን ደግሞ አንድ ሶስተኛ example እንጨምርና mathematical modeling of translational mechanical system የሚለውን እንጨርሳለን በዚህ example ማለት ነው። ከዛ ወደ rotational እንሄዳለን ማለት ነው next lecture ላይ። እሺ example three ብለን ትራንስፈር ፋንክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ ነው ለዚህ ለዚህ ጋር ለተሰጠው system ማለት ነው። እንዲህ አይነት system ቢኖረን እሺ እዚህ ጋር spring one አለ። spring constant K one ይኖረናል። እዚህ ጋር F one of T አለ። applied የተደረገው ፎርስ ቢትዊን ዲስ ቱ ማስስ ዜር ኢዝ ዳምፐር ቢ ዋን ኤንድ ስፕሪንግ ቱ ኬ ቱ ይኖረናል ዛን and this is mass 1 and this is mass 2 here also ምናለ እንደ damper consider ይደረጋል viscous friction እዚህ ጋር አለ ብሎ ሰጥቶናል በጥያቄው ላይ ማለት ነው ማስ ስር ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ማስ ላይ ጎማ ላይ ስለሆነ viscous friction ኑ consider አልተደረገም ማለት ነው ማስ ያለው እዚህ ጋር ግን የሆነ viscous የሆነ system ላይ ነገሩ እየተገፋ ነው ወይም እየተጎተተ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር M one move የሚያደርገው position አለ። X one ያህል እንደገና ኤምቱም ደግሞ final ኣችን X two ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕላይ የተደረገ input ኣችን ምን አለ? force አለን ማለት ነው። ስለዚህ force input ኣችን አለ። output ኣችን finally move የሚያደርገው ማለት ነው X two displacement ወይም X two distance ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የ mechanical translational mechanical system transfer function ኑን አውጡ ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ የዚህን ስንሰራ መጀመሪያ ሁሌም ቢሆን እያንዳንዱን free body diagram እናወጣለን ማለት ነው። for each mass ለእያንዳንዱ ማስ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን እናወጣና ከዛ ይቀልልናል ማለት ነው። የ force ኡን direction ምናምን consider አድርገን ከዛ በኋላ ዘን ኔክስት ያለውንትን ስራ ቀላል ይልናል ማለት ነው። ስለዚህ solution free body diagram for mass one ለ mass one free body diagram ስናወጣለት ምን አለን እዚህ ጋር let M one ኣችን እንደዚህ ከሆነ mass one እሺ mass one እንደዚህ ከሆነ applied የተደረገው force F one of t አለ ነው ወደዚህ direction። ስለዚህ F one of t ወደዚህ ነው ብለን ከወሰድን direction ኑ F one of t ወደዚህ ከሆነ ሌላ force ምን አለ applied የተደረገ ምንም አይነት አፕላይ የተደረገ force የለም። እዚህ ጋም spring force አለ፣ spring one እዚህ ጋር spring two እዚህ ጋር ደግሞ damper one አለ ማለት ነው። ስለዚህ external force ኣችን ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለ external force ምን ብለናል ያለፉት lecture ላይ force due to the mechanical component ኦች ምንድነው ለሲስተሙ አስ ሬዚስቲንግ ፎርስ ነው consider የምናደርገው ማለት ነው። applied የተደረገውን በ applied የተደረገው force ለሱ oppose በሆነ direction ነው effect ኣቸው ያ body ላይ የሚንጸባረቀው ብለ ምክንያቱም ይህን mass በዚህ force ወደዚህ ስንገባ spring ኡ ባይኖር ኖሮ እዚህ ጋር ባይኖር ኖሮ ምን ይሆናል? ቀጥ ብሎ ይሄዳል። እዚህ ጋር ባይኖር ኖሮ compress እያደረገ እኮ spring ኡ compress እያደረገ ራሱን ይሄን እየገፋው ነው። ባይኖር ኖሮ ዝም ብሎ ነበር የሚሄደው አደለ ስለዚህ ግን ስፕሪንጉ ኬዋን ኬቱ እንዲሁም ዳምፐሩ ስላለ እነዚህ ነገሮች ይሄ force ወደዚህ apply ሲደረግ እንዳይሄድ ነው ጫና የሚያደርጉት ማለት ነው mass ኡ ላይ mass ኡ applied በተደረገው force direction እንዳይሄድ በዛው ልክ በ mass ኡ አማካኝነት የሚፈጠረው force ኢነርሺያ ዲቱ ኢነርሺያ የምንለው ፎርስም የሱ ዲቱ ማስ የምንለው ፎርስም ሞሽኑን ሬዚስት ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። oppose የሆነ direction ላይ ነው act የሚያደርገው። ስለዚህ በዛ መሰረት F one of t ወይም applied force ኣችን ወደዚህ direction apply ከተደረገ ሌሎቹ ሁሉ consider የምናደርገው opposite direction ወይም negative to this applied force direction ነው ማለት ስለዚህ ወደዚህ ማን ይኖረናል ማለት ነው force due to spring one እሺ ስለዚህ total force ኡን ስናወጣ ስለዚህ applied force ኡ በዚህ direction ነው ያደረግነው። ሌሎቹ ደግሞ resistive force ለሱ oppose ስለሆነ የሚያደርጉት consider ስናደርግ በ opposite direction ነው ማለት። ስለዚህ summation of force system to be in equilibrium ለመሆን summation of force ምን መሆን አለበት? እኩል ነው ዜሮ ወይም በ left hand side ያለው ከ right hand side ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው እንዳልነው። ስለዚህ ኤፍ ዋን ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ዲ ቱ ስፕሪንግ ዋን ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ስፕሪንግ ቱ ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ዋን ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ማስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱን አሁን ስንሰራ እዚህ ጋር spring one ያለው የት ነው? እዚህ ጋር እንደምናየው spring one ያለው for በ mass one በኩል ወይም mass one ጋር ብቻ ነው connect የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ displacement ኡ X one ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ከዜሮ ተነስቶ ነው እስከ X one እንትን የሚያደርገው ማለት difference የለንም። X one minus zero ነው ወይም X one ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው spring ግን ሲሆን ምንድን ነው በ X one እና በ X two መሀል ነው። ስለዚህ initial ኡ X one ነው፣ final ኡ X two ነው። ስለዚህ change ይሆናል ማለት ነው። በዛ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ ስለዚህ force due to spring one ሲሆን ምንድን ነው K one times X one of t ይሆናል plus force due to spring two ሲሆን force due to spring two spring two in between ያለው in between the two mass ነው ያለው። ስለዚህ X one minus X two ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ K two times X one of t minus X two of t ይሆናል ማለት ነው። then plus force due to damper damper one ም ያለችው የት ነች? ኢንቢቲዩን ዘቱ ማስ ነው ያለችው። ስለዚህ B one እዚህ መሀል ላይ ስለሆነች ስለዚህ B times velocity ነው ስለዚህ B one velocity ማለት ምንድን displacement derivate ሲሆን ማለት first derivative of displacement። ስለዚህ ማስዋል ላይ ስለሆነ ያለ ነው X one of t minus X two of t ይሆናል ማለት ነው። then alright መጨረሻው ምንድን ነው? force due to the mass ወይም mass one። ስለዚህ ያደው ደግሞ ምንድን ነው? mass time acceleration። ስለዚህ M one times acceleration ማለት ደግሞ second derivative of the displacement ነው ማለት ነው። times by X one of t ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው F one of t ይሄ ዲፍረንሺያል ኢኩዌሽን ሞዴል ኦፍ ዋት ማስ ዋን ነው ማለት ነው ዲስ ኢዝ ዲፍረንሺያል ኢኩዌሽን ሞዴል ኦፍ ፎር ዋት ፎር ማስ ዋን ማስ ዋን ዲፍረንሺያል ኢኩዌሽን ሞዴል ነው ማለት ነው ይሄኛው እሺ አሁን ደግሞ ለ mass two እንሂድ mass two ጋር እንሂድ ማለት ነው mass two ጋር ስንሄድ ምን አለ እዚህ ጋር እንትናችን ላይ እንደምንመለከተው mass two ጋር ስንሄድ ጥያቄያችን ላይ እንደምናየው free body ውን ስናወጣ FBD for mass two ስንሰራላት M two አለ ኤምቱ እዛን አፕላይድ ፎርስ ምንም አይነት applied force mass two ላይ አልተደረገማ ወይም applied አልተደረገ ምንም አይነት force mass two ላይ applied አላደረግንም። ስለዚህ mass two ላይ ምንም አይነት force applied ስላልተደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁሉም resisting force ኦች ይሆናሉ ማለት ነው mass two ላይ ያሉት። ስለዚህ ሁሉም resisting force ስለሚሆኑ ለዛ ሁሉንም በአንድ direction ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ force due to ምን አለን? force due to damper one አለን plus ሌላ ደግሞ force due to spring two አለን። ሌላ ደግሞ ምን አለን? ፎርስ ዲቱ ዳምፐሩ በማስቱና በሰርፌሱ መካከል ምን አለ viscous የሆነ viscous friction consider ወይም እዚጋ fluid ነገር አለ ማለት ነው። በማስቱና በሲስተሙ መሀል ማለት ነው። በማስቱና በሲስተሙ መሀል ምን አለ ማለት ነው? የሆነ viscous የሆነ እንትን አለ ማለት ነው። viscous የሆነ fluid system ነገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር በማስቱና በሰርፌሷ መሀል ላይ viscous የሆነ system ወይም viscous የሆነ surface ነው surface ኡ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሃይድሮሊክ ወይም fluidic የሆነ environment አለ። ስለዚህ B two አለች እዚህ ጋር damper consider ይደረጋል ማለት damper ኡ ለማን ነው consider የሚደረገው? only ለ mass two ብቻ ነው consider የሚደረገው ማለት ነው። for mass two ብቻ damper ኡን consider እናደርገዋለን ማለት ስለዚህ force due to B two አለ። ሌላ ደግሞ ምን አለ? force due to mass itself ማለት ነው። mass two force due to mass two አለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አሁን external force ምንም አይነት force apply አልተደረገም mass two ላይ mass two ላይ ማስዋል ላይ ብቻ ነው F one of ቲ ያለን። ስለዚህ mass two ላይ ምንም አይነት external force apply ስላልተደረገበት external force ኣችን የለም፣ በዚህ በኩል ዜሮ ነው ማለት ነው። ይህን oppose የሚያደርግ force የለም። ስለዚህ ዜሮ እኩል ነው force due to damper one plus force due to spring two plus force due to damper two plus force due to mass two ይሆናል ማለት ነው። እንዲ አድርገን እናወጣለን። እሺ አሁን እንትን እንበለው ይሄኛውን ስንሰራ ዜሮ እኩል ነው force due to damper one plus force due to spring two plus force due to damper two plus force due to mass two። ስለዚህ force due to damper one damper one ያለችው የት ነው? in between the two mass ነው ያለችው አይደል? ስለዚህ ኢንቢትዊን ዘቱ ማስ ነው ዲስፕሌስመንታችን ቼንጅ ወይም velocity ያችን change ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲያችን ቼንጅ ይሆናል። ስለዚህ velocity ደግሞ first derivative of displacement ስለዚህ B one times B one D of አሁንም እየሰራን ያለ ነው ለ mass two ነው። ስለዚህ mass two ከሆነ X two minus X one ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያለንበት mass velocity ወይም displacement ኡ ነው የሚቀርበው ማለት ስለዚህ X two of T minus X one of T ይሆናል። plus force due to spring two ደግሞ ምንድን ነው ስፕሪንግ ቱ ስፕሪንግ ቱም ኢንቢቲውን ዘቱ ማስ ነው ያለን። ስለዚህ K two times X two of T minus X one of T ይሆናል ማለት ነው። then plus damper two ደግሞ አለ force due to damper two damper two ደግሞ ያለው only for mass two ነው ማለት ነው። በማስ ቱና እና በሰርፌሱ መሀል ነው ያለው። ስለዚህ mass one ጋር ምንም አይነት connection የለውም። ስለዚህ velocity ው የ displacement two derivative ን change አያደረግም ማለት ነው። ስለዚህ የ displacement ኡ derivative ነው የሚሆነው ማለት ነው የሱ velocity። ስለዚህ B two times D by DT of X two of T ይሆናል። then mass two ነው ማለት ስለዚህ force due to the mass ደግሞ ምንድን ነው M two times acceleration acceleration ደግሞ ነው D by DT of square second derivative of X two of T ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የዲፍሬንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ፎር ዋት ፎር ማስቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን differential equation model ኡን አገኘን። then አሁን ደግሞ ምኑን እንፈልጋለን? ወደ S domain differential equation model ኡን ወደ S domain እንቀይረውና ሌላ ነገሮች የሚያስፈልጉትን transfer function ኡን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮችን እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ የማስዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ሰርተን ነበር አይደለ? ማስዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽናችን ወይም ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴላችን ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ S domain እንቀይረው እንጻፈውና እስቲ አንዴ እንጻፈውና ከዛ ወደ S domain እንቀይረዋለን ማለት ስለዚህ F one of T is equals to K one of T plus K two times X one of T minus X two of T plus B one D by DT of X one of T minus X two of T plus M one D square by DT square of X one of T ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ወደ መጀመሪያ እንበት ነው። እሺ እዚህ F one of T is equals to K one of T plus K two K one X one of T ያለች እዚህ ጋር X one of T plus K two X one of T minus K two X two of T plus B one D by DT of X one of T minus B one D by DT of X two of T plus M one D square by DT square of X one of T ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ S domain ስንቀይረው እዚህ ጋር F one of S ይሆናል። then K one ምንም አይነት differentiation term ስለሌለው K one X one of S ብቻ ይሆናል። plus እዚህ ጋር ልክ እንደዛው X two K two K two X two ነች። ያው K two X one ነው እዚህ ጋር የበተነው ነው ላይ X one of S minus K two X two of S plus B one እዚህ ጋር ዲፍረንሽሽን ተርም አለች። ስለዚህ ዲቫይዲቲ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ስለሆነ S ይሆናል ማለት S X one of S minus one እዚህ ጋም ዲቫይዲቲ አለች S ትሆናለች። X two of S plus M one እዚህ ጋር second derivative ስለሆነ S square ነው ማለት ስለዚህ S square X one of S ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄኛው የማስ ዋን ኤስ ዶሜንም ላፕላስ ትራንስፎርም የተደረገው equation ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ transfer function ላይ ግን የምንፈልገው እኛ ምንድን ነው output እና output over input አድርገን ለመስራት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ output finally ሙቭ የሚያደርገው X two displacement ነው ማለት ነው፣ X two distance ነው ማለት ነው። input የሰጠነው ግን ምንድን ነው mass ነው የሰጠ ማለት force ነው የሰጠነው input ማለት ስለዚህ finally የምንፈልጋቸው equation ኣችን ላይ X two over F one X two of S over F one of S ነው። ስለዚህ X one የሚለው term ሊጠፋ ይገባል ማለት። ስለዚህ አሁን like term ኦችን collect እናደርግና እናመቻች። F one of S equals to X one ላይ ብቻ ያሉ term ኦች K one አለ እዚህ ጋር plus እዚህ ጋር K two አለ then እዚህ ጋር plus B one S አለ X one ላይ then እዚህ ጋር X two ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር M one S square አለ እነዚህ ሆል ማናች ከማን ጋር ነው? X one of S ጋር ነው ማለት ነው። እዛ minus አሁን ደግሞ ከ X two ጋር ያሉ K two አለ plus እሺ፣ ሌላ ማን አለ እዚህ ጋር? X two of S ጋር ያለ B one S አለ the whole ሌላ የለንም። ስለዚህ the whole X two of S ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ let ይሄኛው star one እንበለው equation one ይህም ብንለው አሁን ደግሞ ከዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ኦፍ ማስቱ ካወጣ ነው እሱን ደግሞ ወደ S domain እንቀይረውና እዚህ ጋር X one of S ሊኖር አይገባም። ስለዚህ X one ለ X one of S በሚመች መልኩ solve አድርገነው በ X one of S ቦታ ያንን ነገር ተክተነው in terms of X two of S እና F ብቻ in terms of force ኡ እና X two of S እንዲቀርልን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ የ mass one ስንጽፍ ዲፍረንሻል ኢኩዌሽናችን ምንድነው ቅድም ያመጣ ነው ቢ ዋን ዲቫይድ ቲ ኦፍ X two of T minus X one of T plus እዚህ ጋር እንዲናደርግና ፕላስ ኬቱ ታይምስ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ማይነስ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ፕላስ ቢቱ ዲ ባይ ዲቲ ኦፍ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ፕላስ ኤምቱ d square by dt square of X two of T ይሆናል ማለት ነው። is equals to zero ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ X T is zero ይሆናል። አሁን የኛውን ወደ S domain እንቀይረው። እዚህ ጋር ወደ S domain ሲቀየር B one S times የኛው X two of S minus X one of S plus K two X two of S minus X one of S ይሆናል plus B two first derivative ስለሆነ S ይሆናል። እዛ X two of S plus M two second derivative ስለሆነ S square ነው ማለት ነው። S square X two of S ይሆናል እኩል ነው ዜሮ። አሁን እስቲ እንበት እዚህ B one ኤስ ታይምስ ኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ ማይነስ ቢ ዋን ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ፕላስ ኬ ቱ ኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ ማይነስ ኬ ቱ ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ፕላስ ቢ2 ኤስ ኤክስ2 ኦፍ ኤስ ፕላስ ኤም2 ኤስ ስኩዌር ኤክስ2 ኦፍ ኤስ እኩል ነው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ አሁንም like term ኦችን እንሰብስባቸው። like term ኦችን እንሰብስብና X one of S ለብቻ X two of S ለብቻ እናደርጋቸው ማለት ስለዚህ እንደዛ ስናደርገው ምን ይሆናል? X two of S term ኦችን እዚህ X two of S አለ፣ እዚህ X two of S አለ እዚህ ጋር X two of S አለ፣ እዚህ ጋር X two of ኤስ። ስለዚህ ኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ ኮፊሽንቶች እነማን ናቸው? ቢዋን ኤስ አለ፣ ከዛ plus እዚህ ጋር K two አለ፣ then እዚህ ጋር ደግሞ B two S አለ፣ plus B two S አለን፣ ከዛ plus እዚህ ጋር ደግሞ mass two አለን ማለት ነው። M two S square አለ። ስለዚህ the whole ማን ነው? X two of S ነው ማለት ነው። ስለዚህ minus እናደረግና ደግሞ አሁን ደግሞ የ X one of S term ኦችን X one of S እዚህ ጋር ማን አለ? B one አለ። ሌላ K two አለ። think ሌላ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ B one S እዚህ ጋር B one ብለን damper ላይ ምን S አለ ነው B one S መሆን አለበት። እዚህ ጋር S times B one S ነው። ስለዚህ B one S plus B one S አለን። ሌላ እዚህ ጋር ማን የት አለች? ሌላ K two አለችን ማለት plus K two በ whole X one of S እኩል ነው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢኩሊናል ብዛት ስናሳልፈው ምን ይሆናል? B one S plus K two plus B two S plus M two S square times by X two S is B one S plus K two X one of S ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነልን ከዛ አሁን በኋላ transfer function ውስጥ ማንፈልገው ማን X one of S የሚለውን term አንፈልገውም። ስለዚህ ለ X one of S solve አድርገን ይሄንን ከዛ ወደ equation one እንከተዋለን ማለት ነው በ X one of S ቦታ። ስለዚህ ከዛ over ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር X one of S ብቻውን ለማስቀረት B one S plus K two እዚህ ጋር over B one S plus K two እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስናደርገው K two እዚህ ጋር K two ስለዚህ ይሄ ይጠፋል። ማን ይቀርናል X one of S አችን ማን ሆነ? B one S plus K two plus B two S plus M two S square over B one S plus K two the whole times by x 2 of s ይሆናል let this will be star 2 እንበለው ማለት ስለዚህ ስታር 2 ነው ይሄ ስለዚህ ስታር 2 በስታር 1 ውስጥ በማን ቦታ በኤክስ 1 ኦፍ ኤስ ቦታ እንከተዋለን ማለት ስታር 1 ማለት ይሄ ነው ኩዌሽን 1 ይሄ ነው ስለዚህ በኤክስ 1 ኦፍ ኤስ ቦታ እንከተዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው የኤክስ 1 ኦፍ ኤስን ዋጋ የዛኔ ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ 2 ኦፍ ኤስ እና ኤፍ 1 ኦፍ ኤስ ብቻ እንልናል ማለት ነው equation አችን። ስለዚህ star one አችን ስንጽፎ ምንድነው f1 of s is equals to k1 plus k2 plus b1 s plus m1 s square times over x1 of s minus k2 plus b1 s times x2 of s ስለዚህ አሁን x1 of s value ይሄንን በ እዚች X one of S in star one እንከታለን ማለት ነው። ስለዚህ F one of S is equals to K one plus K two plus B one S plus M one S square times by X one of S ማለት ይሄ ነው ማለት ይሄ term ነው in term times X two of S ስለዚህ ቢ ዋን ኤስ ፕላስ ኬ ቱ ፕላስ ቢ ቱ ኤስ ፕላስ ኤም ቱ ኤስ ስኩዌር ኦቨር ቢ1 ኤስ ፕላስ ኬቱ ይሆናል። then ይሄ ምንድነው total አጠቃላይ X two of S ጋር multiply ይደረጋል። ከዛ minus ይሄኛው term ማለት ነው። ስለዚህ ኬቱ ፕላስ ቢ1 S times by X two of S። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ያለን? X two of S፣ X two of S እና F one of S ነው። ሌላ ሁሉ እዚህ ጋር የምታያቸው K one K B M M two ምናምን B one B two ምንላቸው ምንድን ናቸው እነሱ እነሱ እንትኖች ናቸው ማለት ነው፣ constant ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ኤፍ ዋን ኦፍ ኤስ አድርገን ስንጽፍ በኋላ ምንድ ነው የሚቀረን? ሁሉም in terms of S የሆነ constant ኦች ቁጥሮቹ ሲገቡ mass two mass one spring two constant spring two constant spring one constant ኡ እንደገና ደግሞ damper one constant ኦቹ damper two constant ኦች ሲገቡ in terms of S የሆነ equation ይመጣል ማለት ነው። ያ transfer function እንለዋለን ማለት ስለዚህ አሁን ስናስተካክለው F one of S is equals to K one plus K two plus B one S plus M one S square times by B one S plus K two plus B two S plus M two S square። እሺ ከዛ በኋላ ይሄ እዛ ሄዶ ያባዛል ማለት ነው። ይሄ ሄዶ እዛ ጋር ሲያባዛ ምን ይሆናል? ማይነስ b1 s plus k2 times by k2 plus b1 s ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ከዛ the whole times by በማን ይሆናል እዚህ ጋር over ማን አለችን ከዛ ይሄ over the whole ምን አለን the whole over እችኛዋ ቢ1 ኤስ ፕላስ ኬቱ አለችን ቢ1 ኤስ ፕላስ ኬቱ አለችን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ the whole multiplied by what X two of S ይሆናል ማለት ነው። the whole በኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ መልቲፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። እሺ ይሄ እንደዚህ ሲሆን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስለዚህ አሁን X two of S over X one of S አድርገን በምንጽፍበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ X two of S over F one of S ይሄ ማለት transfer function አችን ማለት ነው። output ኡ ሲካፈል ለ input አችን ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ ምን ይሆናል ይገለበጣል ማለት ነው ያሉት። ስለዚህ B one S plus K two እዚህ ጋ እኩል ነው ብለን በ whole over ይሄ term ማለት ነው K one plus ኬቱ ፕላስ ቢ ዋን ኤስ ፕላስ m1 s square times by uh, b1 s plus k2 plus b2 s plus m2 s square minus I think እዚህ ጋር b1 s ነው b1 s k2 k2 ነው። ስለዚህ ይሄ term square ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይደል? the same term ነው። ስለዚህ square ስለዚህ b1 s plus k2 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ማለት ነው እንግዲህ ለተሰጠን ጥያቄ transfer function ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። transfer function of given problem ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ example three ን እንጨርሳለን ማለት ስለዚህ transfer function ኑ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሜካኒካል system translational mechanical system ን በዚህ እናበቃለን ወይም በዚህ እናጠቃላለን። next